würde sagen, sobald wir beschossen werden, schnell raus. Hinter dem Haus waren ungefähr fünf Leute. Was ist mit unseren Leuten? Hab die umgefahren. <laughs> Alle? Ja. Ruppi, Ruppi, komm mal her. Ruppi, komm her. Ruppi, mal Deckung hier Richtung Süden. Weg von oh, dem Fahrzeug, weg von dem Fahrzeug. Das Fahrzeug explodiert.